a los monchos. Una vez más, el Campito estudio, Eh. Ahí va. Y ahí, traigo barras. Y dime que es el alma, el cuerpo y la palma El espíritu en la palma, no ve que nada calma Y que salida como Timmy Tool en el pozo al volver a amarla Herido full, gofo como al entre mamas Solo hay salud, al no estar tú se va a chuparla La vida es como la luz, no se va a taparla Nunca se amiga si no puedes darla Escribo lágrimas porque no puedo secarlas la vida dulce y agra y poco queda de primaria El niño sí se pudre porque sufre como un paria y poco a poco son de lo confunde la nota que ya no cunden, los fines ya no sacian. Eh. Buscando vender, son drogas de farmacia, que nada le dé soga en soga de ignorancia. Su vida rancia ya no cambia por su arrogancia Cambió la perspectiva, falta yoga, sobra ansia Gasto de 3000 porque se la suda Que luego no llega fin de mes y reza Buda Y se conforma con tan poco que lo quema cuando abunda Siempre va a caer por esperar que todo se hunda se le enciende Comió del odio y ahora solo se defiende que no son podio, los méritos no los entiende. No hay médicos que curen el veneno a la serpiente Borracho de despiste por haber sido un pasota Ya no lo resiste a la espalda la esperanza rota Y la gota recordarla cada nota Lo escribe y lo guardas y lo sacas alborota el mar siendo gota más cuando vive porque el agua siempre brota La gota si se seca deja el mar con sed y no se nota No poderlo ver lo decide el prota Y yo le dije nena espera pero ella no espera El camino no es llano y otro llano en su cadera Felino ritmo de piano, todo el enano con cadenas Pienso en ella y pierdo las maneras El algoritmo del enfermo para encontrarse los problemas Hago porque en el infierno suenan todos mis temas Y pa' curarme, pa' curarme porque cada día me envenena eh, Y puede que me ahorre un par de sustos Si tanto corre significa que no está a gusto La mierda que salpica bueno, para el arbusto Acepta que esta puta vida injusta es lo justo y le he quitado la careta ya ha escondido el rostro Que era muy bonita pero con un fondo tosco Era por dentro como conocer un monstruo Me pregunto cómo conocerla si no me conozco Me fui de lado en plena recta Toqué la tecla y ahora ya todo me afecta Vivo rápido y meto la directa si tengo palpito, yo sé la respuesta Cambiar los hábitos, ya sé que me cuesta Qué fácil es, clásico, porrito y luego siesta Grito, si no la busco ya me encuentra el flaquito tiene susto y viene la tormenta Pensaba que pensaba y no pensé Que jugaba por jugar y ganaba pa' perder eh. El no actuar por pensar, tener que obedecer Pensaba que pensaba y me dije toca hacer A pico y palas, a las buenas o a las malas Que voy a por el rico y cortaré su alas Que no por ganas, si lo explico salen balas Que empiezo al litro con ganas y acabo en el bajala mente exhala, si respiro asesino ondala Mi mente de retiro en cala llenaría sala Si pego tiro espabilo, prendo llamas Así que escribo cuando me ando por las ramas eh. Y me dijeron, si no hay camino que se haga Yo pensando en el camino de su braga ya sabes que me largo si me da la larga Y ahora pego trago pero porque no me traga Ya,